いいよ。あ今回ねあの日本のねあの切れないところがありましてもうもうねそれはね改めてねふつふつとね感じてるんですよでそれをちょっとねみんなにねあの愚痴としてねちょっと言ってみたいなと思いますこれはね他の国とはちょっと違うところがあるかもしれないねうん 例えばまあ大学とかね卒業してね、えー、仕事するでしょでまず学歴ねすごくいい大学とか行ってないとあのいい会社には入れないんです、ね、ここはね学歴フィルターって言われてねもう学歴が悪いってだけでもう書類も履歴書も見ずにもちろん面接とかもなくてあの相手にしてくれないんですよねうん で、えー、その次ですねここが特に嫌いなんですよあのね一つの会社に入るでしょで日本のこの昔の会社に入るっていう感覚ってもう一回その会社に入ったらもうほぼ死ぬまでずっとそこで働き続けるっていうのがねあの当たり前だったんですよ。ね。 で今、まあ、それは、まあ、少しはマシになったんですけどあの新しくじゃあ会社に入るじゃないですかで3年以内にね例えば1年働いてもういっかとかねあんまり合わないなと思って転職するじゃないですか次の面接であのものすごくそこについてあの問い詰められるんですよ 「えー、なんでやめたの?」とか「あなた我慢できない人なんじゃない?」とかそういうことすごい言ってくるんですよね。であの長い間働いてくれなさそうだからあなたちょっとちょっと面接良くないですねっていうことでねあの落ちることがねめちゃくちゃあるんですよね。うんデビューいろいろ あの訳あってこう短い期間でね会社辞めることとかあったんですよ会社が潰れたりとかねあの、まあ、その次で全然合わないところで働いたり次じゃないけどね働いたりとかしてそういうのもあってねあのすっごく嫌いなところですねその日本のそういうところがめちゃくちゃ嫌いですね。 だってそこの会社に合うかどうかもわからないし自分の選んだ仕事が 本当に自分に合ってるかどうかもわからないじゃないですかなのになんかもう本当ギャンブルな感覚であの運が良かったらもうずっと働けるしそれかもうずっと嫌いな人たちと嫌いな仕事をしながら我慢するみたいなねこともありえるわけなんですよそれはまあ日本人自殺する人多いわな結構やっぱりねそういうあのキャリアについてのあの安定をさせる維持をするっていうことが 非常に難しいんですよこの国はそこがね他の国と大きく違うところですねちょっとでも、あのー、失敗したり間違ってものすごくひどい会社に入ったりしたら次の会社でいい会社なのにそこでちゃんと働けるのに雇ってもらえないみたいなことがあるんでそこねほんとこう日本人もそこで苦しんでるし まあ、海外から来た人とかでもね本当理解できづらいところ多いと思いますね本当ねそこはね本当パッキューだよね本当くそったれだと思ってますあとめんどくさいのはね会社に入ったらねもうねあのー、家族よりも会社優先だからあのー、行きたくもない飲み会とか強制的に行かされるんですよ会社の飲み会とかで、ね。 でなんか社長とか偉い人がいる前で面白いこと言ったりなんか変な芸させられたりそういうことをさせられるんですよねもうそんなのね僕もそういう飲み会とかあったけどねもうほんとねご飯なんか美味しくないよ味しないよね上のやつらが偉そうにしてあの本当にあの部下じゃなくて 自分のあのもの家畜みたいな感じに思ってる感じがねあのある人がまあ何人かいるね、うん、プライベートのことがもうガンガン入ってくるしねなんか私は仕事で会社に雇われてるのにあの会社から例えばこう怒られることは仕方ないけどこの上司からあの 本当にこう細かいこととかプライベートのこととか、えー、そういうことをこうそこまでね言ってくるのってなんかちょっとどうかと思うんだよねあの自分でもすごい理解できないところですねこれは、うん、あと日本のこの、まあ、社会かな社会会社とか社会も含めて嫌なところは例えばなんですけど、まあ、なんか仕事とかで知り合って ったりとかねしてまあ「あこんにちは」ってまあいろいろお話とかしてでも同じ会社の人ではない、ね、別々の新しい交流としてねあの名刺交換とかしていろいろ話してでああ向こうから「あじゃあ今度ご飯でも一緒に行きましょうよ」って言われて「ああぜひぜひ」っつって言うんだけどあのね これ特に東京なんだけど行かない今度ご飯行きましょうねはね行かないんですよねあの社交辞令なんですようんもうね行けたら行くとかいつかまた一緒に仕事しましょうねとかあの今度ご飯行きましょうねとか、ね、言ってくるんだけど日本の人ってあのね行かないんですよねもう本当に意味わかんないじゃあ言わなくてほしい意味わかんない変な気の使い方だったと思うね ほんとそこナンセンスうん逆に今度ご飯行きましょうねって言われてあの本当に来たら <laughs> まあ本当にそいつは大事にした方がいいと思いますねあちなみに本当にご飯行くパターンももちろんあります今度ご飯行きましょうねぜひぜひっていつぐらい空いてるみたいなねこの日程をちゃんと聞いてきたらあの大体 あの本当にちゃんと仲良くしようかなって思ってくれてる人なんですよね。うん、もうねそう日本人のそういうところは本当うんざりですね。うんざり。あとねあの税金の話をさツイッターでちょっとしてたのよ。ああ税金払いたくないなみたいな話をしててねあのある子からねあのロシア語でね あなたはあんまり愛国心がないですね」って言われるんですけどいやいやいやいやそれはねあのフィンランドとかレベルにね税金大量に取られてるんですよまあまあいいよ税金取る分にはねそれをうまく使ってくれんならね でもそのフィンランドとかみたいな福利厚生というか学校のね無償化とかねまあないんですよないんですよただただ国が国民からお金を借りて使ってる、ま、使ってるだけ無駄に使ってるだけっていうねでいろんな手段でね、まあ、車の税金消費税とかあと他にも何々税何々税 のねあらゆる手段でねいろんな何々税何々税何々税っていうねあらゆる手段で、ね、税金をね奪ってくるんですよ日本っていう国はまあこれがねきついっすよ紙もいっぱいだしもうめんどくさいからああもう分かった払うよっていう感じでね賢い人とかヤクザの人とかではなんかそういう対策をしててあのー、節税ね日本ってね あのお金持ちになりにくい国なんですよ税金を節約しないするっていうことも会社で働くぐらいねあの熱意を持って頑張らないとお金持ちになるのは難しいですだから日本人のあのお金持ち大体もう日本から出ていきますねシンガポールに行きますねあのお金がなくなっちゃうんですよっていうのも自分が死んだ後ね子供とかにこの財産とか家とか渡すじゃないですか もうそこにも税金発生するんですよだからもし家とか土地とか持っててもおじいちゃんからこの孫の代まで行くまでに消えるって言われてるんですよ国に取られちゃうんですよだってお前税金払えないじゃんって欲しかったら税金払えよみたいなねもうそういうねもう税金まみれなところが本当に嫌いですねまあまあ国によってねいいとこ悪いところいっぱいあるから だからといって日本が大嫌いっていうわけではもちろんないですよそこだけ見てもね、うん、そういうわけじゃないんですけど、まあ、税金はいい税金は大いでもその会社のその仕事をする上でねやっぱりこのキャリアの大事さってもちろん理解はできるし言いたいことはわかるんだけどそれによって多くのこのチャンスが失われたり いろんなこうチャレンジとか自分の新しい人生経験とかねいろんな会社を見てくるだけでも全然あの大きな成長になると思うんですよ。1個の会社しか知らないってそんなの俺からしたらバカなんじゃないかって思っちゃうんですね。ウェブ業界の出身なんで。うーん。ということでね、そこは特に一番理解できないところでした。ね、転職はあんましちゃいけないんですよ。はい。 ということでね、まあ、ここについてはロシアと違うところだとうあの伺っておりますので何かねあの仕事でね、えー、あった楽しい思い出とかね幸せな思い出とかあったらくださいで、えー、仕事以外の部分でね、えー、例えばあのそういうのがもしねなかったら、えー、こんな仕事に憧れてるとかねこう今仕事してる人で わこの仕事してる人羨ましいなっていうのが、ね、あったらね是非聞いです。あの自分の仕事は説明できるけどこのね人が羨ましいと思ってる職業これね僕知りたいからねよくいろんな人に聞くんですよだから皆さんねあの羨ましいと思った職業があったら教えてください私はねあの古い絵画を売る人あの 羨ましい聞いたことがありますその質問したらその答えが返ってきましたでそれもなかったらねうーんそうねうんまあ好きな好きなお菓子でも書いててくださいはいということでデビでしたえー、ちょっとね今めっちゃ遅いんだよねめちゃくちゃ遅いんだよ薬も効いてきてでねちょっとね言葉とかね頭の周りがね 丸くなっちゃってるから。ということで、ごめんね。えー、レビューでした。パカパカ。